Hello everyone, I'm Doug, I'm an English teacher and I'm here to help you understand and practice the main sentences in English for your trip abroad, right? Let's get started. Essa é a nossa parte 2 de inglês para passeios. Vamos ver as principais frases que você precisa saber. Vamos começar com o hotel. Como chegar ao hotel? O hotel é o seu porto seguro, o ponto principal. Então, Vamos ver uma, um exemplo aqui de uma frase relacionada. Como faço para chegar ao hotel 5 estrelas da rua 21? Em inglês fica, How can I get to the five stars hotel on 21st Street? Repetindo, How can I get to the five stars hotel on 21st Street? O número vai na frente da palavra rua, certo? E agora eu vou compartilhar um vídeo de um centro, né, downtown, um centro histórico, que eu estive lá com vários locais, como delegacia, restaurantes, hotels, uh, hotéis, entre outros. And today I came to San Diego Old Town. It's really interesting to see the history of the city down here and um, you can see um, one. Commercial restaurant. Ok. Uh, essa foi a nossa segunda parte. Espero que você possa praticar, repetir, né? Voltar no vídeo e repetir em voz alta as frases. Alright, see you next class.